Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny alatsinainy faharoa amby roapolo volana aogositra roa amby roapolo sy roa arivo amin'ny ora maraina ka hatramin'ny talata fahatelo amby roapolo volana aogositra roa amby roapolo sy roa arivo amin'ny ora maraina filazana momba ny alondrano Nisy alin-drano avy atsimo andrefana telo ka hatramin'ny efatra metatra mahakasika ny morontsiraka atsimon'ny Nosy nanomboka tanio tolakandro. Hita tsikelikely amin'iny morontsiraka afovoany andrefana iny izany ho an'ny alatsinainy ary hifarana kosa ny alarobia hariva. Tokony hitandrina araka izany ny fampiasana ny ranomasina satria dia hanelingelina ny fampiasana ny ranomasina izany tranga izany amin'ireo toerana voakasika teo aloha teo ireo. Ho an'ny filazana kosa ny aty amin'ny morontsiraka atsinanana Cap d'Ambre hatrany Cap Est hisy orana tadivindrahona mitsitokotoko ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho valo amby roapolo ka hatramin'ny fito amby telopolo kilometatra isan'ora hatratra dimy amby efapolo kilometatra isan'ora manakaiky any Cap d'Ambre an'onja be ny ranomasina ahavon'ny onja roa ka hatramin'ny roa faingo dimy metatra Cap Est hatramin'ny Mahanoro andrahona mitsitokotoko mety arahana tandrifindrahona vitsy manakaiky amin'ny maro antsetra Ho avy atsimo atsinanana an-drivotra ka ho sivoka hatramin'ny sivy ambin'ny folo kilaometatra isan'ora, hahatratra valo amby roapolo kilaometatra isan'ora indraindray. Hanonja be ny ranomasina avy ny onja, iray faingo telo ka hatramin'ny iray faingo fito metatra. Manoro hatrany Taolagnaro, Anoro Tandrifin-drahona any avaratr'i Farafangana, ho maina kosa any an-kafa. Ho avy atsinanana amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho sivoka hatramin'ny sivy ambin'ny folo kilaometatra isan'ora, hahatratra valo amby roapolo kilaometatra isan'ora kosa indraindray. Sainte Marie hatrany Cap Saint Vincent, hibaliaka ny masoandro. Ho avy atsimo na atsimo-andrefana ny rivotra ka ho sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fito amby telopolo kilometatra isan'ora, hatratra dimy amby efapolo kilometatra isan'ora indraindray. Aero ny ranomasina avy ny onja roa faingo valo ka hatramin'ny telo faingo dimy metatra, hisy alin-drano vaventy avy atsimo-andrefana. Cap Saint Vincent hatrany Cap Saint André, andrahona tsitokotokona hibaliaka ny masoandro. Ho avy atsimo na atsimo-andrefana ny rivotra ka ho sivy ka hatramin'ny valo amby roapolo kilometatra isan'ora, Hahatratra fito amby telopolo kilometatra isan'ora manakaiky an'i Morombe. An'Onjabe ny ranomasina aery indraindray avy nionja roa ka hatramin'ny telo metatra hisy alin-drano avy atsimo. Cap Saint-André hatrany Analalava, andrahona vitsy na hibaliaka ny masoandro, ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fito amby telopolo kilometatra isan'ora, hahatratra dimy amby efapolo kilometatra isan'ora indraindray any avaratr'i Mahajanga. Ho avy avaratra kosa ny tolakandro ka ho sivoka hatramin'ny valo amby roapolo kilometatra isan'ora ho toy ny nahadily mpanonja ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny iray metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre, andravana sitokotokona hibaliaka ny masoandro, ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho valo amby roapolo ka hatramin'ny dimy amby efapolo kilometatra isan'ora, any amin'ny tendrony avaratra. Miovaova kosa any an-kafa ka ho sivy ka hatramin'ny sivy ambin'ny folo kilaometatra isan'ora ho tony na adiny mpanonja ny ranomasina avo ny onja ho latsaky ny iray metatra.